等没了风，等没了雨，等没了天边的你，等没了昨天和明天，等没了杨柳的情。